Salut! Astăzi este despre a aparține și dicționarul dicționar este a ține de ceva sau de cineva, a fi al cuiva. Voltaire spune așa, aprecierea este un lucru minunat și face ca ceea ce este excelent în alții să ne aparțină și nouă. Uh, tu ai aparținut vreodată vreunui grup? Eu mi-aduc aminte acum 10-15 ani că nu vroiam să aparțin nici măcar grupului care se numea actori. Uh, nu mi se părea mie că este ceva important acolo emoțional. Și am descoperit acum, câțiva ani, că îmi place să aparțin unui grup care vorbește și face totul raportat la emoții. Uh, dacă nu ai aparținut uh, niciunui grup, mi se pare că Voltaire are dreptate. Musai să apreciezi ceva la acei oameni și vei aparține lor. Auzeam pe cineva ieri că spunea că el nu și uh, nu știu să-i spun chestia asta, uite, acum știu, uh, apreciază ceva la acel grup și o să aparții. Ceau!